Ja. Jeg skal teste denne. Og jeg skal teste den i forhold til denne. Og så litt sånn også. Da skal jeg få lov å ligge her sammen med rifla og magasiner. Få ligge her og godgjøre seg noen minutter for å bli god og kald før vi prøver. Fått lagt deg ei det har blitt kaldt og fint. Og så skal jeg jammen det få lov å ligge noen minutter til før vi tester. Da har dette her vært lagt ute i en god halvtime. Grønn gass først. Det var det. <laughs> Så er det rød 3-0. Og nå er jo våpenet blitt ekstra kaldt og fint i tillegg. Her skjer det veldig lite ingenting. Men ble det bedre enn mye annet. Og skal det sies at nå er det faktisk rundt 0,2 0 grader, 2 plussgrader. Så vi får vel si at det er forståelig. Men litt forsmak på hvordan jeg ser dette går.